ସ୍ୱାଧୀନତାର ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଆଜାଦି କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବରଗଡ଼ ଠାରେ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଜାତୀୟ ପତାକା ସହ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବରଗଡ଼ ଲେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ର ଛକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବାରହାଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ଏଥିରେ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମୂହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଙ୍ଗୁ ମିଶ୍ର ଛକ ଥାନା ଛକ ଗୌରପଡା ଛକ କଚେରୀ ଛକ ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ ଠାରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାର ଲମ୍ବ ଏକ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚଉଡ଼ା ନଅ ଫୁଟ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମୂହର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିଜି ଭିଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ